Będąc w tej okolicy, trudno abym nie sfilmował swojej przychodniej medycyny pracy na Żernickiej 215 osiedle Żerniki we Wrocławiu firma ta moja jest usytuowana w tym miejscu od 2010 roku, także niedługo będzie jakaś rocznica czterolecia a okolica firmy wygląda tak korzystam, że jeszcze nie ma liści, nie ma zieleni, jest luty, także coś możesz zobaczyć. A oczywiście niedługo za sąsiada będę miał Biedronkę. Robota tam naprawdę brze pełną parą. Filmował Darek Kraśnicki. 18 luty 2014 roku